අසින්නේහා තරුමන්දිගේ පියබන්න දැන් විහාගේ කුලෙසින් අහසින්නේහා සිහිනයදගේ පියබන්න නම් ආසයිතින් හිත කලවමින් හැගුමන්නේදී ඔත් චම් කළේ කවදාකෝ නොදැනුණු ලෙසින් අදකි පොතේ සති සරණයි දවසක උතුම් කිරුලක් දරන් ඔබ එන්න රැජිනක් ලෙසින් අලමම සින්නහා තරු මන්දිගේ පියවන්න දැන් ව්‍යයාගෙ කුලෙසින් අහසින් කලබමින් ඇඟුමන්නේදී ඔත්චම් කළේ කවදාකරු නොදැනුන